дуже подобається дійсно атмосфера, рівень організації, тому що на таких заходах дійсно розумієш що таке високий level. Е, от е, враження про мета ну насправді, що він професіонал і що він креативно мислить. Насправді в бізнесі дуже важлива креативність і дуже важливо йти е, в ногу з часом. І він власне на цій зустрічі розказує, як це можна зробити. Це ну колосально, взагалі, як досвід інших людей, які це на практиці роблять. Це дуже важливо, саме практика.